Hello，欢迎回到 ENI Korea。啊，有曾经有朋友在问我，就是他在一个组织内部等待晋升的机会，等了很久。那终于有了机会之后，他一直以来的绩效也表现得很好。可是呢，在一次的筛选过程里面，他却被外来的竞争者给打败了。 那其实他这次的失败就是让他觉得很灰心，他想要离开公司。我觉得这其实有点可惜。我认为在你决定离开之前呢，我们可以来做几件事来思考一下。第一个就是我们不要去丑化现在，但是也不要去美化未来。哦，所谓的丑化现在，就是说我们我们不要被啊挫折或者是失望的情绪给带领我们的思考。我们应该先重新把原本的。 公司的条件跟你未来发展的条件给列出来，你现在现有的资源，你能发展的平台，或者是说你的权责问题，会因为这次失败而改变吗？虽然说你没有晋升到主管，你没有争取到这个位置，但是其实这些条件、你的资源、发展平台跟你的权责都没有变动的状况下，你在公司还是有继续发展的机会。 当然，如果你唯一的发展是晋升，那你又没有机会晋升，离开是理所当然的。但是这就连接到下一个问题，是我们不要去美化未来，我们应该整重新整理一下自己的优势跟劣势，去思考一下，说我今天往外发展是不是真的一定能有更好的发展机会？我看过很多人哦，在这个状况下，他到了别家公司去，几年之后你再回来询问他的状况，其实他的状况就是继续在下一家公司蹲等待机会。 其实这是没有意义的哦，因为如果是这样子的话，你不如在原本的公司蹲，这些资源、公司的文化，你都熟，说不定你还不用蹲那么久，也许就会再有下一次的机会。下一件事情，我认为我们在离开之前应该做的，是重新去审视一下整个局面，换个角度来看这件事情。我们输给外来的竞争者，但是我们需要去思考的第一个问题是：空降来的人，他一定能生存的久吗？ 毕竟我在很多之前的文章都有讨论过，空降者是怎么样失败。真正成功的空降主管其实非常的少。再者，你可以去思考一个问题：是你为什么会输给一个外来的竞争者？照理说，你对公司的状况、你的啊公司的文化、流程、做事方法跟各种资源等，你都比他们来的熟悉。为什么你会输给一个外来的竞争者呢？是不是其实？ 我们因为在公司里面、组织里面待久了，我们自己并没有真的能够以主管的角度来看这件事情，但是外来者可以，所以才造成说我们自己没有办法去竞争到这个位置。所以我觉得可以趁这个机会重新培养一下你在公司里面看事情的角度以及思考事情的方法。也许离开反而不是最好的选择，因为你到了下一家公司，你可能还是会遇到同样的问题。 另外一个很常遇到的状况是，有些人在公司里面等待晋升的机会，但是他的主管很强，或是他的主管很烂，以至于呢，他总是等到机会上去，或者是说他受不了，他等不下去，因为主管太烂了，他就先走了。如果你遇到是这样的状况，我这里有两个建议你可以听一下。第一个是，如果你的主管很强，你觉得你没有机会上去，所以你想离开，我个人认为你倒是要重新思考一下，如果你的主管真的很强的话。 其实你的机会应该很快就来了，因为他做的很好，他应该很快被调走，无论是往上调，或是调往其他的团队去历练，以后以便有更大的发展。那如果他一直没有被调走，能力很强，但是他却卡在这里，你就要思考一个问题：你的主管是不是真的有那么强？也许公司要的并不是这样子的强，也许公司需要的是其他的能力，而他是没有的。 那你也许可以去找出这样子的问题来，然后培养你自己在这个方面的能力。有机会的时候，公司看到你有你原先的主管，你认为那个很强的主管所没有的能力时，公司或许就会考虑是你来当家下一任的主管。如果你觉得你的主管很糟，但是他却能在这个位置一直待那么久。 通常有两个状况，第一个是可能他有阶段性的任务必须完成，当这个阶段性的任务完成之后呢，你这个很糟的主管呢，很可能就要随着这个任务的完成而走路了。那接下来你的机会就来了。那另外有个可能，就是跟刚刚的案例一样是相反的，在你眼里看起来很糟的主管，也许他有些东西，他有些能力，偏偏就是刚好是公司想要的，但是你没看到，那你就表示说你。 没有机会升上去，因为你没有这方面的能力去看到你这个主管的优点，而且是公司所需要的优点。那你可以去把这样子的东西找出来，培养你自己在这方面的能力。当公司看到你有这样能力时，跟前面一个例子一样，接下来的机会就是你的。哦，所以我个人认为，如果你是在啊一个组织里面等待晋升的，但是等不到机会，一直觉得苦等，等不到机会，等了很久了。 我建议你可以从这几个方向重新去思考一下你的状况，再决定你要不要离开。那如果你有其他好的建议呢，我也欢欢迎你们留言告诉我，我们可以再做一个更深入的讨论。